ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੋਣ ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਦਾ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ